ついてあのご質問があるというふうに、あの、の方から聞いているのですが、えっと、どのようなご質問をあのお持ちでしょうか。えっと、まずなんか、なんで私を何で知ったのかしらっていうのがまず疑問で。あえっと、サイトの方から連絡があったんですかね、メールの方で。あそうですねあの急にメールが来て あなるほど、はい、なんか、特にネットとかでは私そんな言ってなかったのでどうしたのかしらと思って、はい、あなるほどですね、はい、あの今のの方がですね、はい、あのあの VTuber でかあの活動してる方や、あのまあ、YouTube の、まあ、収益化が必要な、まあ、必要であるジャンル と、まあ、こちらが、あの、選定してる、あの、方を、まあ、検索して、はいそれによって、あの、メールをさせていただいたと思うんですけど、はい申し訳ございません。あの、ご迷惑であったら、あの、あの、今後は一切そういう、はいあの、メールは、あの、ご連絡しないようにいたしますので、多分それで、あの、u b バー様や、そういう、はいまあ、YouTube で活動されそうなジャンルの方々に、あの、ご連絡をさせていただいたと思います。 なんか最近結構こう今まで収益化に通らない通らないって言ってた人たちがなんかどんどん通ったりしてたので、はい、ええ <laughs> みたいななんか <laughs> なね、そうなんかそういうので私たちの業界にもなんか結構なんでしょうそういうのを使ってる方々が増えてきたのかしらみたいななんかこう、はい、あって他にも VTuber さんでそうやって買われた方がいらっしゃるんですか、えっ、ー、と弊社では、うん、あの今その 一度チャンネルをお渡しした後にですね、あの、どういうふうな活動をされるかっていうのは、あの、具体的には、あの、まあ、プライバシーの関係上、あの、ご質問はしないんですけど、お客様からこういう活動をしてるんですけど、使ってもいいですかっていうふうに聞かれた際は、ご連絡をいただいてる、あの、ものでですね、まあ、こうこういうふうなジャンルで あのご使用していただいたお客様もいますっていうことはあのお伝えしてるんですけど今あの VTuber 様であの弊社が分かってる限りではあのあのえっ、とお客様2人ほどですねあの VTuber の方が、あのいたんですけどあのどのチャンネルでどういう名前で活動されてるかっていうのはあのこちらからはあのお伺いはしてません。ああ、なるほど。はい、住所はい、 検索メールに書いてあったのでなんかどんな会社なのかなと思って検索してみたらなんか、はい、のなんかあの住所には気をつけろみたいな感じのなんでしょう詐欺会社みたいな感じの住所として、インターネットにいっぱい出てきたんですけど、はい、なんか4の何でしたっけ建物のえっ、ー、とのですね昨日届いたメールのあっの号室、はい っていう住所はい。がなんかこういろんな詐欺の会社に使われる会住所って出てきてなるほどなんかどうどうしたのかしらって思って。あまあ、実際ですねあのこちらがあの登録してるこの住所なんですけどあの支所箱の会社なんですよね。はいなので、支所箱なんかそれでね、結構怖くなっちゃって。そうですね、はい、登録してるんで、まあ、あのー そうですね、まあ、他にそういうふうな、まあ、詐欺で使われてる方とかもいらっしゃるでしょうけど、はい、あなんかそうではなくて、まあ、っていうその何でしょうその司書の番号まで特定されて、詐欺会社って書いてあったのでじゃなるほどじゃあ住所は関係ないんですかえと、こちらはあの、まあ、自分が登録してるものなんで、その支書箱の登録した際に、あの 元様の名義の分はこちらになりますっていうふうに送られてきた住所なので、まあ、それでまあ他の方がそういうふうな詐欺で使われてるっていうのはまあ風まあ、風評被害というかそんな感じではあるんですけど大丈夫ですか、まあ、なんか元さんが詐欺に遭ってませんなんか重症あ詐欺にはあってないです大丈夫です大丈夫ですはいあの実際えっ、ー、とですねちょっと待ってくださいね 今登録してる会社が、えー、っとですね、師匠が、はい、じゃあ、オフィスはないんですね。そうですね、オフィスは、あの、ないので、えー、っと、っていうところなんですけど、うんうん、そこであの登録させていただいてますね。なるほど。あじゃあ、はい、おさん住所変えた方がいいですよ。あそうですね、ね、ありがとうございます。えー、ちょっとあのあのそういうふうな詐欺 って書いてあるとしたら、ちょっとあの他の、まあ、し支所箱か、その法規登録ができるところをちょっと探してみます。ありがとうございます。いえいえ、じゃあ、あれなんですね。さんはじゃあ詐欺会社ではないそうですね、詐欺会社ではないです、ね、 <laughs> もちろん。あの結構その直接取引は怖いんで、あのゆあのー、怖いっていうのはでもなんか後ろめたいことしてるから怖いんじゃないんですか えーと、あ直接取引が怖いお客様っていうかあのお客様の方が直接取引が会社としては直接取引してもそんなに怖くないそうですねあの直接取引であのご購入されてるお客様は、うんうん、えーと、いますなるほどじゃ例えば私が例えばこうじゃあ今回アカウントを買いますってじゃあ後日考えて買ってその後に、はい、じゃあル <laughs> さんっていう会社から買いましたっていうのをこうね2万人 の前で言ったとしても別に問題はないってことですかいくらいくらでじゃあ例えばじゃあ9万9800円でアカウントを買いましたっていうふうにツイッターで言っても問題はないんですかまあ弊社としては問題はないんですけどそれによってえっ、ー、と風宮様の方に例えば買ったのかっていうふうに言われること自体がちょっと、はい なんかどっちかっていうと買ったのかっていうか売った方売った側にもなんかね批判がありそうな気がするんですけどないなのでそれに、まあ、その対策はしてるんですえっ、と基本的にはまあお客様自体が、そのじゃあ詐欺にあった方が悪いって感じの、まあ、いやそそうではないんですけどあのお客様自体が言いあの言いたくないっていう方が多いんでできればその、 まあ、収益化の赤チャンネルは欲しいんですけど、まあ、運用、運用っていうか、その、うん、なんていうんですかね、まあ、どこどこから買ったとかっていう分ではなくて、あくまでも自分が持ってたものっていうふうにして運用したいっていうパターンですね。うんななんか私もね、こうなんか収益化通ってたらね、収益化通ってたら、さんのこととか、その社名は出さないんですけど、はい、こういうことがあったっていうのを、 こうネタにして動画にしようかなって思ってたんですけど、ああなるほど、うん、そうですねその場合はちょっとまあ会社の名前は出さないですけど、はい、まあ、なんかこういう会社もあるんですよっていう感じ、はい、まあ、買ったってね面白いですよねなんか話題になるというか、はい、なるほどまあそれ、まあ、一つだけ、うん、あのまあ、懸念されるのがそのそういうふうに言った時に、うん、あの運営側が もし聞いて、まあ、そのチェックが入った時に、その収益化の分をせっかく買ったのに収益化が外れてしまうっていうのはあります。えっ、と、運営っていうのは YouTube の方ですかそう、そうですね。YouTube の方ですね。なので、弊社から、あの、まあ、 社名は言わないで、例えば買いましたっていうふうに言って、うん、そのこの赤、このチャンネルがその収益化で買った分なんですよっていうふうに言ったら、その分が特定されて、その収益化されてることが、あの、外れてしまうので。うんうん。なるほど。なので、そうなんですよね。なので、せっかく買ったのに収益化が外れてしまったら、あの、収益化を買った意味がなくなってしまうので。うん あじゃあ最後に1個だけですかはいなんかなんで9万9800円なんですなんか高すぎないですかえっ、ともともと弊社が売り始めた時にあの大体あの YouTube 収益化で一度ヤフオクで検索してもらって落札相場を見てもらうと多分去年とか、えー、と10万とか11万で売られてると思うんですよねその前とか 去年の夏あ、去年の夏までは見れないんですけど、うん、3ヶ月前くらいとかだったら多分16万とかそれくらいで売られてた記録もあると思うんですよ。うんうん、なので、弊社が売り始めた時よりは安くは今すごくなってるんですけど、などなので最低でもまあ通常金額をまあ前のその16万とかそれ、あの15万っていうのはちょっと高すぎ るので、まあ、10万を切って9万9800円にしようっていうことを、あの、人と話して、あの、決めたんですが、あえてその、あの、購入しましたっていうことを、あの、公に言う方は今のところはいないんで、あの、収益化が外れてしまう可能性もあるので、まあ、それは、そうですね。あの、せっかく買ってもらったのに収益化が外れてしまったら、その、弊社はあの収益化の 外れてしまったら保証ができないので、うんうん、そうですね、まあ、収益化、もしそのネタで出すのであったら、あのご購入されない方がいいと思いますなるほど、はい、あの料金の無駄になってしまうと思うので。うん、いえいえ、わかりました。じゃあ、詐欺じゃないってことでいいですか、はい、そうそうはい。詐欺じゃないってことで大丈夫ですかはい、大丈夫です。はい。 じゃあありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。今日 <laughs> も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル登録は